हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स सवाल इस बात को लेकर के कि पाइथन को सेव कैसे किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप पाइथन को सेव करते हैं देखिए अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ सेव एज कर देता हूँ सेव एज के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एस भी प्रेस कर सकते हैं तो ये सेव एज हो जाएगा अब यहाँ पर कोई भी फाइल का आप नाम दीजिए आप जैसे मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ टी टी कि या फिर कुछ भी नाम दे देता हूँ इंडिया नाम दे देता हूँ तो ये इंडिया नाम दे दिया फाइल का अब यहाँ पर डॉट पी वाई लगाइए चाहे आगे कुछ भी लगा दीजिए जैसे मान लीजिए टी एच ओ एन कर दिया पाइथन कर दिया मैंने एंटर प्रेस कर दिया कुछ इस तरीके से ये एंटर कर दिया तो क्या ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो एक्सटेंशन तो इसका डॉट पी वाई लगा ही हुआ है तो डॉट पी वाई लगाने से एक्सटेंशन तो लग ही जाएगा तो फिर तो ये चलेगा ही चलेगा तो जैसे रन करवाएंगे तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा ये पहाड़ा प्रिंट कराने का प्रोग्राम है तो ये टेबल रन हो गया ठीक है अब कोई नया प्रोग्राम लिखते हैं जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख लेते हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ, मैं लिखता हूँ ए इज़ इक्वल टू यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देता हूँ मैं लाइक मैं दे देता हूँ T S I the sign in institute ये दे दिया हमने और इसे डबल टेड कोर्स में लिखा है मैंने कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस करके नीचे आते हैं और ए को प्रिंट करवा देते हैं तो यहाँ लिखा प्रिंट और ए को प्रिंट करवाइएगा आप देखिए ए को प्रिंट करवाने का मतलब ये है कि ए में लिखी हुई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पर अगर डबल एटेड कोर्स दे देते हैं आप देखिए डबल एटेड कोर्स दे देंगे खाली ए प्रिंट हो जाएगा बात समझ में आ रही है कि नहीं ये हो गया अब इसको सेव कर दीजिए जैसे मान लीजिए इसको सेव कर रहा हूँ अब जैसे मान लीजिए सेव कर दिया मैंने I I dot P Y आप डॉट पी वाई लिख दीजिए चाहे पूरा टी एच ओ एन लिख दीजिए एंटर प्रेस कर दीजिए क्या ये चलेगा प्रोग्राम हाँ चलेगा देखिए ऊपर नाम देखिए क्या दिखा रहा है जब आप पी वाई लिख देंगे तो वो पी वाई तो पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है तो वो ले लेगा पी वाई ऑटोमेटिकली तो ये देखिए चलाएंगे तो चलेगा देखिए ए प्रिंट हो रहा है हमको ए नहीं प्रिंट कराना हमें ए में रखी हुई वैल्यू प्रिंट करानी है तो डबल टेट को हम हटा दीजिए ए में रखी हुई वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी तो ये सेव कीजिए और ए में रखा हुआ वैल्यू प्रिंट हो जाएगा आपका ठीक है ना देखिए इंडिया आ गया टी एस आई टी ऐसा ही लिखा था और चेंज कर देंगे इंडिया कर देंगे तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पे इंडिया कर देते हैं I N D I A I N D I A तो ये देखिए इंडिया हो जाएगा है ना देखिए इंडिया प्रिंट हो जाएगा हो गया